Nah, di sini terkadang kita membeli satu pipa uh, dengan ukuran pipa 3 per 8 itu terkadang kita mendapatkan pipa uh, tipis sedangkan kita ingin menekuk pipa atau membuat bulatan pipa seperti ini tanpa terjadi hal yang tidak memungkinkan seperti ini bagaimana caranya nah, di sini saya akan mencoba memberikan satu masukan atau satu solusi yang dimana insya Allah ya bisa memberikan teman-teman otak. Nah di sini kita coba pakai gula pasir. atau bisa juga ya pakai tepung seperti ini dan hasil yang kita dapat ya seperti ini dengan pipat tipis dan kita coba memakai gula pasir nah ini hasilnya kan seperti ini